Hallo zusammen! Herzlich willkommen zum zweiten Livestream, den wir machen. Das erste Mal lief er ganz fantastisch und wir haben uns vorgenommen, das noch ein paar Mal öfter zu machen. Und heute ist der zweite Versuch für unseren Livestream. Ja, zunächst einmal herzlich willkommen. Die Regeln sind ähnlich wie beim letzten Mal. Wir haben den Livestream ja gestern angekündigt. Ein paar Fragen sind schon eingegangen per E-Mail. Und ansonsten steht es euch jetzt frei, Fragen zu stellen. Wir wollen mit diesem Livestream die Möglichkeit eröffnen, dass man eben auch zu so einer Uhrzeit, wo man idealerweise zu Hause ist oder noch auf Arbeit im Büro sitzt und hoffentlich fleißig arbeitet und nebenbei den Stream guckt, ähm, dass man da die Möglichkeit hat, nochmal mit mir ins Gespräch zu kommen, Fragen loszuwerden, äh, ein bisschen zu diskutieren. Wir machen das ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde und ja, das ist das Vorhaben. Also wenn ihr Fragen habt, einfach die Kommentarfunktion benutzen und reintippen und hinter der Kamera sitzt der Tom und der wird dann die Fragen vorlesen und ich versuche, sie so gut es geht zu beantworten. Wollen wir beginnen mit äh, Fragen, die vorher eingegangen sind? Ja. Äh, also lieber René, äh, ein paar Fragen. Es gab die Möglichkeit, quasi Fragen vorab bei uns in den Kommentarspalten zu schicken oder aber auch uns Mails zu schicken mit Fragen. Ähm, eine Frage, die mehrmals aufgekommen ist, ähm, ähm, war oder zielt darauf ab, ähm, wie denn so für dich äh, mittlerweile ein, ein typischer Tag aussieht. Äh, so, das heißt, wir sind jetzt mitten im Wahlkampf. Äh, einige Veranstaltungen gibt es schon. Es gab auch schon die ersten Podiumsdiskussionen beispielsweise. Du bist auch sonst immer recht aktiv. Das sieht man ja auf deiner Facebook-Seite. Äh, wie sieht denn jetzt mittlerweile für dich ein äh, typischer Tag aus im OB-Wahlkampf? Tja, gute Frage. So typisch, typische Tage gibt es eigentlich fast gar nicht mehr, weil jeder Tag ist irgendwie anders. Wobei ein paar Elemente kommen auch immer mal wieder. Also ich stehe noch früher auf als sonst und ich gehe noch später schlafen als sonst. Und es war früher schon so, also ohne den Wahlkampf, dass ich in der Regel jetzt nicht vor 1 Uhr oder so ins Bett gekommen bin. Aber jetzt ist es noch ein bisschen schlimmer. In der Regel ist es so, dass morgens dann erste Telefonkonferenzen stattfinden oder Teamtreffen, wo wir uns ein bisschen abstimmen zu den aktuellen Dingen im Wahlkampf, was gerade geplant ist ähm, und wie der Tag abläuft. Und dann geht es in der Regel schon los mit den ersten Terminen. Das sind dann entweder Termine in der Stadt oder politische Termine oder im Landtag. Ich muss ja meine Landtagsarbeit weiterhin genauso fortsetzen wie vorher auch und das alles unter einen Hut bekommen. Also bin ich dann eben zum Beispiel am Dienstag bei den Fraktionssitzungen dabei oder letzte Woche war ich natürlich im Haushalts- und Finanzausschuss dann mit dabei. Nächste Woche haben wir Plenarsitzung, also Landtagssitzung, da bin ich dann auch dabei. Und dann kommen solche Dinge wie Wohnzimmergespräche. Wir machen ja dieses spannende Format der Wohnzimmergespräche, wo Menschen mich zu sich nach Hause einladen und ich dort ja, Fragen beantworte. Ähm, und die laden dann Freunde, Bekannte ein, oft auch Leute aus dem Wohnhaus. Und dann kommt da eine Runde von acht bis zwölf Leuten zusammen und die löchern mich dann und stellen alle Fragen, die sie so stellen möchten. Am Abend sind dann oft Podiumsdiskussionen und auch nochmal Wohnzimmergespräche. Heute nach dem Livestream habe ich auch noch ein Wohnzimmergespräch. Also heute werde ich gegen 22.30 Uhr ungefähr nach Hause kommen vom letzten Termin. Und da sind dann alle E-Mails noch nicht beantwortet. Am Tage laufen ja auch E-Mails ein von Leuten, die Fragen haben, die versuche ich dann noch in der Nacht <laughs> oder am späten Abend zu beantworten, äh, damit ich da auch noch hinterherkomme. Äh, zwischendurch gibt es natürlich auch viele Telefonate, die Stadtverordnetenausschüsse tagen und so weiter. Also all diese Dinge passieren. Äh, ich muss die Mods-Fragen beantworten. Die Kategorie habt ihr vielleicht gelesen. Wenn nicht, auf meiner Facebook-Seite sind die Antworten ja eingestellt also verschiedenste Medienstände, so immer Fragen zu bestimmten Themen, die wir beantworten. Muss ich ja auch beantworten und mich daran setzen und diese Texte schreiben. Ja, und so vergeht der Tag sehr, sehr schnell, ist noch voller, als er sowieso früher schon ist. Aber ich muss auch sagen, es macht auch Spaß, weil man kommt mit sehr vielen Leuten in Kontakt. Viele geben einen hilfreiche Hinweise und ähm, ja, sprechen auch Mut zu und ich lerne sehr viel, ich lerne sehr viele neue Leute kennen und von daher gibt es auch äh, wiederum viel Energie und äh, motiviert mich umso mehr in diesem Wahlkampf, weil es viele Leute gibt, die sehr viel Hoffnung daran setzen, dass wir den Politikwechsel in Frankfurt oder hinbekommen. Ja, ich wurde übrigens, einen Kommentar habe ich gesehen, mhm. derjenige hat seinen Kommentar aber wieder gelöscht, äh, aber ich habe den Kommentar trotzdem gelesen und mir die Frage gemerkt. Äh, die Frage war nämlich, gestern Abend war die drin, äh, ob denn nicht, wenn ein linker OB wird, ob denn nicht Frankfurt Oder untergeht. Also <laughs> nicht mehr attraktiv ist für äh, Investoren und so und das dann ein Unternehmerschreck wäre. Fand ich eine ganz spannende Frage. Auch weil diese Parteifrage häufiger mal kommt, welche Rolle spielen denn Parteien im OB-Wahlkampf und so. Und da muss ich erstmal zunächst sagen, ähm, das ist ein Personenwahlkampf. Eine OB-Wahl, da geht es um eine Person. Man wählt am Ende auf dem Stimmzettel eine Person. Man wählt keine Partei, sondern einen Menschen. Äh, von daher ist das eben eine Wahl, wo die Menschen, die kandidieren, im Mittelpunkt stehen und nicht so sehr deren Parteien. Klar gibt es da Unterstützung, aber es gibt bei uns zum Beispiel auch ganz viele Unterstützer, die völlig außerhalb von irgendwelchen Parteien sind, zum Teil auch Leute, die in anderen Parteien organisiert sind. Und ähm, das erstmal so als, als grundsätzliche Bemerkung, um das auch mal klarzustellen. Ich finde es eben auch wichtig, deutlich zu machen, dass nach so einer OB-Wahl jeder OB ja in der Pflicht steht, einer für die ganze Stadt zu sein und nicht nur für einen Teil der Stadt oder einen Teil der politischen Interessengruppen. Und ähm, das versuche ich auch jetzt schon deutlich zu machen. Nun, für diejenigen, die Beruhigung brauchen, ob denn Frankfurt-Oder untergeht, nur weil da ein linker OB ist, ich glaube das ganz und gar nicht. Äh, in Berlin regiert die Linke mit und Berlin floriert, ähm, wie man weiß, und ist eine Stadt, die sehr attraktiv ist mit allen Problemen, die sie auch haben und an dem man arbeitet, aber äh, es ist noch nicht gerade so, dass man sagen könnte, Berlin geht unter. In Bernau regiert ein linker Bürgermeister sehr erfolgreich. Bernau platzt aus allen Nähten. Ähm, die bauen jetzt 2000 Wohnungen neu, äh, um da hinterherzukommen und die Stadt entwickelt sich ja sehr, sehr gut. Wir hatten in Schwerin eine linke Bürgermeisterin, sogar Oberbürgermeisterin, ähm, die da eine erfolgreiche äh, Regierungszeit hatte und so weiter. Ich könnte jetzt noch ein paar Beispiele nennen. in Brandenburg sind wir auch in der Landesregierung beteiligt und natürlich hat der eine oder andere auch Kritikpunkte, aber untergegangen ist Brandenburg noch nicht. Äh, und in all diesen Ländern ist es auch so, dass die Wirtschaftsdaten besser sind als je zuvor. Also jetzt zu unterstellen, dass jetzt sich Unternehmen deswegen nicht ansiedeln, das halte ich wirklich für Unsinn. Das war vielleicht mal Anfang der 90er so, aber heutzutage sind wir, glaube ich, ein ganzes Stückchen weiter und niemand orientiert sich jetzt daran, welche Parteifarbe der OB hat, sondern was für eine Arbeit er leistet und ob die gut ist für die Stadt oder nicht. Ja, soweit vielleicht zu, zu dieser Frage. Gibt es weitere Fragen, die eingetrudelt sind? Ansonsten habe ich noch eine lange Liste. <laughs> Ja, eine ähm, andere Frage. Ähm, da ging es so ein bisschen um das äh, Themenfeld, ähm, wie Menschen mit dir umgehen. Das heißt, ähm, du bist äh, ja äh, Landtagsabgeordneter und gleichzeitig aber auch in der Stadtverordnetenversammlung aktiv. Du äh, hast dich auch äh, schon vor dem UB-Wahlkampf ähm, dadurch ausgezeichnet, dass du äh, meistens mit Fahrrad unterwegs bist oder zu Fuß oder auch äh, mit dem öffentlichen, äh, also mit Straßenbahn und Bus fährst und äh, deswegen auch immer ansprechbar bist. Mhm. Und äh, gleichzeitig ähm, hattest du in der Stadtverordnetenversammlung auch schon mit, deinen, äh, mit den jetzigen anderen OB-Kandidaten zu tun und bist da auch noch weiterhin Landtagsabgeordneter. hat sich der Umgang mit dir aber auch äh, vielleicht äh, einfach die Art des persönlichen Gesprächs äh, verändert, seitdem du äh, gesagt hast, du möchtest UB in Frankfurt werden, Oberbürgermeister werden? Ja, da hat sich schon einiges verändert. Da kann man, glaube ich, die verschiedenen Personengruppen mal so einzeln durchgehen. Also bei den Mitbewerbern ist es so, ich, wir gehen normal und ordentlich miteinander um, aber klar, da herrscht jetzt eine andere Distanz, als sie früher da war. Es war, also war schon immer eine gewisse <laughs> Distanz da zwischen mir und den aktuell Handelnden, die ist eher noch ein Stück größer geworden. Klar, nehmen einen als Konkurrenten wahr und ähm, das spielt dann schon eine Rolle. Dann gibt es auf der anderen Seite ganz viele Menschen, von denen ich gar nicht gedacht hätte, dass sie in meine Person so viel Hoffnung stecken, die aber uns sehr viel Mut zusprechen und auch wirklich ausdrücken, dass sie diesen Politikwechsel in Frankfurt wollen, die auch uns ermutigen bei solchen Sachen wie Zukunftswerkstätten, die dann auch hingehen, Menschen, mit denen wir vorher auch gar nicht so Kontakt hatten, die ich aber aus dem Stadtleben kannte. Und äh, das ist auch eine ganz tolle Entwicklung, dass wir also ähm, neue Menschen an unserer Seite haben, die das ganz unabhängig von der Linken und von meiner Partei und so, die einfach sagen, hier geht es um eine Personenwahl äh, und ich unterstütze die Person. Ich würde wahrscheinlich nie die Linke wählen, sagen dann auch einige, aber die Person René Wilke, die würde ich wählen. Davon gibt es auch viel. Ich werde natürlich noch mehr angesprochen als ohnehin schon. Das finde ich aber gut, weil es zeigt ja auch, dass die Leute wissen, es lohnt sich, auch ins Gespräch zu kommen. Und ich, ähm, die wissen auch, dass ich versuche, so gut es geht, zu antworten und auch ähm, für die Leute versuche, da zu sein. Und dann gibt es wiederum andere, die, das hält mir dann eher negativ auf, die so einen OB-Wahlkampf verstehen als, äh, jetzt versuchen wir mal unseren Wunschzettel hier erfüllt zu bekommen. Also die dann äh, auf einen zukommen und sagen, so, sie wollen jetzt OB werden dann sagen Sie uns mal, was Sie uns geben dafür, äh, dass äh, Sie OB werden wollen. Also was Sie uns da an Geschenken jetzt äh, überbringen können, damit Sie unsere Stimme bekommen. Und bei sowas mache ich natürlich nicht mit. Also das finde ich von der Art und Weise her wirklich schwierig und ich glaube, dass das ähm, für das Gemeinwohl auch nicht das Interesse sein kann. Ich lebe das auch in manchen Diskussionsrunden. Da kriegen wir dann Fragekataloge, wo es dann nur um eine spezifische Gruppe geht und so ein bisschen suggeriert wird, als wenn jetzt es sich nur um diese Gruppe drehen darf und die ganze Energie nur da reingesetzt werden kann. Äh, und das halte ich für falsch. Ähm, man ist NOB für die ganze Stadt, für alle Vereine dieser Stadt, für ähm, ja, das gesamte gesellschaftliche Leben und nicht nur für Einzelne. Und deswegen versuche ich immer, das im Einklang mit dem, dem Gemeininteresse, Gemeinwohlinteresse zu bringen. Und diese Haltung, die am Gegenüber wird, so nach dem Motto, sie wollen jetzt OB werden und, und äh, sagen sonst mal, ob sie es sich verdienen, indem sie uns hier genug äh, Versprechungen machen, davon halte ich äh, gar nichts. Da muss man auch ehrlich und realistisch sein. Man wird mich auch in Podiumsdiskussionen immer so erlebt haben, dass ich immer sage, was geht und was nicht geht äh, und auch ehrlich die Grenzen eines Oberbürgermeisters aufzeige. Das fehlt mir bei anderen ehrlich gesagt sehr. Da gibt es Versprechungen, die weit weg sind äh, von, von der Realität, ähm, aber daran will ich mich nicht beteiligen. Du hast äh, das Thema äh, Stadt- oder äh, Kommunalpolitik schon angesprochen. Nun ähm, ist es ja so, dass wir im Februar nochmal vor der OB-Wahl eine Stadtverordnetenversammlung haben, auch äh, dein Ausschuss, also dort, wo du Vorsitzender bist, der SWAFU, der Stadtentwicklungsausschuss und auch noch für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Umwelt, äh, tagt ja auch wieder, ebenso wie die anderen Ausschüsse. Und da sind jetzt ja schon ein paar Themen, äh, die, die sind auch recht dringend, die jetzt auf der Tagesordnung stehen, das heißt Haushalt. wir konnten jetzt in der MOTS lesen, äh, dass sich jetzt vielleicht auch nochmal etwas bewegt beim Thema Subitzer Straße. Mhm. Ähm, das heißt, wo siehst du bis zum UG-Wahlkampf die äh, aktuellen Schwerpunkte in der Stadtverordnetenversammlung und äh, inwiefern haben sie Einfluss auf den Wahlkampf? Mhm. Es gibt jetzt einige Themen, die tatsächlich vorangetrieben werden müssen, unabhängig vom Wahlkampf. Man muss dann auch dafür sorgen, dass, dass, dass da weiter Politik läuft wir als Frankfurter, wir können uns das nicht leisten, jetzt irgendwie mal Stillstand äh, für ein paar Wochen oder Monate zu haben. Das muss weiterlaufen. Und ähm, du hast ein paar Themen angesprochen. Haushalt ist eins der, der ganz wesentlichen Themen. Und äh, da gibt es ja schon die erste große Enttäuschung. Ne? Äh, denn der Haushalt wurde jetzt vom OB auf und festgestellt und eingebracht in die Stadtverordnetenversammlung. Und im Haupt- und Finanzausschuss hat sich jetzt herausgestellt, dass dieser Haushalt erneut nicht von der gesamten Verwaltungsspitze getragen wird, sondern nur von einem Teil der Verwaltungsspitze. Der OB hat ihn trotzdem eingebracht, äh, wo wissen, dass ein Beigeordneter im äh, Veto eingelegt hat, sogar so weit geht und sagt, dieser Haushalt ist unseriös. Ähm, und die Tatsache, dass die es einfach nicht hinbekommen, einen gemeinsamen Weg zu finden, sich in einen Raum zu setzen, ich glaube, das ist ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Äh, und diesen erst zu verlassen, wenn sie sich auf einen Kompromiss geeinigt haben und diesen Kompromiss und diesen gemeinsamen Weg dann auch gemeinsam verfolgen, ähm, das, das finde ich, äh, das kann Frankfurt sich wirklich nicht leisten. Wir sind keine Stadt wie Dresden oder Potsdam, wo es von sich aus <laughs> floriert. Ähm, wir brauchen hier eine einige Verwaltungsspitze, die auch die Verwaltung tatsächlich führt und, und ähm, mitnimmt. Und das geht nur, wenn die sich auch tatsächlich ja, einig über die Prioritäten sind. Das finde ich ähm, problematisch. Dann gibt es, ähm, trotzdem läuft die Haushaltsdebatte jetzt, wir müssen ähm, die Diskussion fortführen, um zu versuchen, schnellstmöglich zu einem Haushalt zu kommen, der abgegeben werden kann ans Land, weil schon jetzt sind wir ja, wenn der Haushalt sagen wir mal, im März, April beschlossen wird, äh, bis er dann genehmigt wird, sind wir mindestens in der Jahreshälfte und dann haben wir maximal, sollte er genehmigt werden, ein halbes Jahr, äh, wo der Haushalt gilt. Ne, das ist ja eigentlich auch nicht gerade Optimalfall. Und der Jahresabschluss, der seit 2010 fehlt, der fehlt auch nach wie vor. Er soll jetzt bis zum Sommer möglicherweise nachgeholt werden, kommen ähm, und ist aber die Bedingung für die Haushaltsgenehmigung. Also auch das ist ein wichtiger Punkt. Slubitzer Straße, ähm, da wird am 12. Februar die Auswahlkommission tagen. Der gehört der Stadtentwicklungsausschuss, also mein Ausschuss und ich gehören der auch an. Und da werden die beiden Projekte, die jetzt da sind, äh, nochmal in überarbeiteter Fassung vorgestellt. Die mussten ja nochmal Fragen beantworten. Und dann wird eine Vorentscheidung getroffen und wahrscheinlich schon am 15. Februar dann im Beschluss der Stadtverordnetenversammlung fallen, wer den Zuschlag bekommt für die Bebauung. Äh, wenn es nochmal speziellere Fragen zur Straße gibt, könnt ihr den natürlich gerne stellen. Dann gab es das Thema Nahverkehrsplan. Äh, Habe ich in meinem Ausschuss auf die Tagesordnung gesetzt, weil es da viele Bürgerbeschwerden gab nach der ähm, Einführung des neuen Nahverkehrsplans. Äh, Klingenthal zum Beispiel, Schülerverkehr, äh, Rosengarten, ähm, dann im Erlengrund gab es Beschwerden. Da hat sich einiges angesammelt, wo Leute durch die Änderung negativ betroffen waren. Und äh, ich habe eigentlich gehofft, ähnlich wie damals beim Parkraumkonzept, wäre es mir lieber gewesen, wenn die Verwaltung selber gesagt hätte, wir zeigen jetzt, an welchen Stellen wir nachsteuern. Ähm, das ist aber nicht passiert. Also habe ich es auf die Tagesordnung genommen, wie damals beim Parkraumwirtschaftungskonzept auch, und habe ähm, die Bürgeranfragen ähm, eingebracht in den Ausschuss und äh, Jetzt wird es hoffentlich bald Antworten von der Verwaltung dazu geben, welche Änderungen möglicherweise vorgenommen werden. Ein paar Dinge sind schon angekündigt. Der Schülerverkehr zum Beispiel wird jetzt wieder sichergestellt. Ich glaube, dass das schon ein ganz wichtiger Schritt ist. So Fahrtbelastung äh, war jetzt auch noch ein Thema. Ähm, geht ja durch die Medien auch ähm, die Frage, wie ist es mit dem Trinkwasser in Frankfurt oder noch ist das Trinkwasser okay, wir überschreiten die Grenzwerte nicht, aber es besteht durch neue Entscheidungen in der Lausitz vor allen Dingen ähm, die Gefahr, dass die Trinkwasserqualität in Frankfurt nachlässt, diese Fahrtbelastung höher wird äh, und um das zu verhindern, muss ähm, eine neue Wassereinspeisung installiert werden. Das Wasserwerk im Riesen muss reaktiviert werden, das kostet eine Menge Geld. Und auch das haben wir im Ausschuss behandelt und e, der FEA, also der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft, den Rücken gestärkt bei dem Vorhaben, das zu reaktivieren. Wir müssen aber auch dafür sorgen, dass insbesondere der Bund seine Verpflichtung wahrnimmt und uns da finanziell unterstützt, weil die sind Verursacher des Ganzen äh, und müssten eigentlich auch den Großteil der Kosten tragen. Das Land hat schon zugesagt, die Kosten, ihren Kostenanteil zu tragen. Die LEAG, früher Vattenfall, tragen ihren Anteil, nur der Bund weigert sich bisher. Und äh, da müssen wir jetzt kämpfen, dass dieses Geld auch kommt. Ja, das vielleicht zu ein paar äh, aktuelle Themen aus der Stadtforumversammlung und meinem Ausschuss. Vielleicht eine ganz banale Frage. Ähm, du hast jeden Tag Veranstaltungen, die du besuchst, äh, im Rahmen deiner Tätigkeit als Stadtverordneter, im Rahmen deiner Tätigkeit als äh, Landtagsabgeordneter und im Rahmen quasi deiner UB-Kandidatur. gibt es Termine, auf die du dich besonders freust? Ja, ähm, <laughs> eigentlich bin ich jeden Tag ziemlich motiviert. Ich mache meine Arbeit ja sehr gerne. Und wenn ich sie nicht so gerne machen würde, dann würde ich sie wahrscheinlich auch nicht so machen können, wie ich sie halt mache. Und deswegen freue ich mich auf die meisten Termine. Immer die Termine, wo dann nichts bei rumkommt, wo man viel Zeit ähm, liegen lässt, ähm, viel geredet wird, aber am Ende wenig bei rumkommt, das ist, das ist dann ärgerlich, da freut man sich dann nicht so sehr. Oder wenn Entscheidungen getroffen werden, die man selbst nicht für richtig hält wenn man für was anderes gekämpft hat und sich aber andere Mehrheiten durchsetzen, das ist dann auch nicht so prickelnd. Ähm, und ich finde, manche von den Diskussionsrunden sind äh, jetzt auch nicht so super hilfreich. Denn, äh, also mal ein Beispiel, ne, bei der ersten Diskussionsrunde hieß es dann, ich meine, diese Formate müssen sein und so, ne, aber ich habe das Gefühl, alle gehen da auch ziemlich unbefriedigt raus. Die Kandidaten und die Zuschauer auch. Das liegt irgendwie an der Art und Weise, wie das läuft. Man hat dann eine Minute Zeit, um komplexe Fragen zu beantworten. Beantworten Sie in einer Frage, wie die Wirtschaft in Frankfurt-Oder ähm, gedeihen soll in Zukunft. In einer Minute kann man nur Phrasen dreschen. Das ist, äh, um das, in das Thema einzusteigen, braucht man schon ein bisschen mehr Zeit. Ähm, das ist ähm, sozusagen ein Problem. Und das finde ich dann auch selber unbefriedigend, wenn man nicht tief genug in die Materie gehen kann, um es wirklich seriös und ehrlich behandeln zu können. Und was mich bei den Diskussionsrunden auch erstaunt hat, muss ich sagen, ist so ein bisschen die Dreistigkeit auch von, von äh, Mitbewerbern. Ich habe das wirklich unterschätzt. Also ähm, erstmal finde ich es spannend, dass bisher nur zwei Kandidaten überhaupt ein Wahlprogramm haben. Die anderen haben ja nicht mal, die haben nicht mal ein Wahlprogramm. Ja? Also ähm, das ist, finde ich, echt schade. Ich glaube, das gehört schon dazu, dass die Leute wissen müssen, was ist der Plan für die nächsten acht Jahre. Ähm, und dann gibt es auch viele Versprechungen, die einfach nicht einzuhalten sind. Also ähm, zum Beispiel Gewerbesteuer senken. Ne? Äh, Finde ich auch richtig, wenn es machbar wäre. Aber wir haben Auflagen von der Kommunalaufsicht und die sagen bisher, wenn ihr die Gewerbesteuer senkt äh, unter das bisherige Niveau, dann bekommt ihr den Haushalt nicht genehmigt, weil wir auf das Durchschnittsniveau der Städte und Kommunen in Brandenburg gehen müssen. Brandenburg-Havel hat zum Beispiel eine 450er ähm, Gewerbesteuer, wir haben eine 400er. Und zu versprechen, die Gewerbesteuer zu senken, kann man nicht machen. Man kann sagen, man geht ins Gespräch mit dem Land, um zu versuchen, darauf hinzuwirken, dass man sich da vielleicht anders einigt. Aber dieses Suggerieren finde ich schade. Nicht nur schade, ich finde es falsch. Und wenn man sich dann anschaut, dass zum Beispiel der aktuelle Haushalt dann eingebracht wird, immerhin von zwei der drei OB-Kandidaten, ja, von Markus Gerling und dem OB. Und da ist dann die mittelfristige Haushaltsplanung auch mit drin. Und da guckt man sich die Gewerbesteuerprognosen an. Und beide sagen, sie wollen die Gewerbesteuer senken, aber für die nächsten Jahre ist in dem Haushalt, den sie einbringen, die Gewerbesteuer genauso fortgeschrieben wie jetzt auch. Und sie könnten ja schon jetzt die Senkung veranlassen, so wie sie es gerade versuchen zu versprechen. Sie haben ja gerade die Macht und die Möglichkeit. Und da passen Worte und Taten irgendwie nicht zusammen. Das, das finde ich ähm, echt problematisch. Oder ähm, jetzt hier sowas sagen die Anwohner vor Windkraft schützen, während man eigentlich verantwortlich war, auch für die Bebauungspläne, <laughs> ähm, die dann auch entscheiden darüber, wo und in welcher Höhe dann Windkraftanlagen stehen, fand ich ähm, auch ziemlich daneben, äh, Tempo 80 zu versprechen, ohne dass man darauf selber als OB Einfluss nehmen kann oder die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Ja, das können wir in Frankfurt nicht, das kann nur auf Landesebene passieren. Da gibt es momentan keine Mehrheiten. Und diese Forderungen klingen alle gut, sie sind auch in Teilen richtig und sehr unterstützenswert, aber wir haben in unserem Programm peinlich genau darauf geachtet, dass immer dann, wenn ein OB es nicht alleine entscheiden kann, wenn ich es nicht alleine entscheiden könnte, dann steht da immer mit dem Land gemeinsam, mit dem Bund gemeinsam, dass man immer klar erkennen kann, in welchen Ebenen man das dann zusammentun muss, damit da auch eine Ehrlichkeit da ist und die Leute äh, auch nach der Wahl ähm, ja, sich nicht veräppelt fühlen von dem, was wir hier versprechen. Und hier werden Dinge versprochen, die diese Kandidaten definitiv nicht halten können und sie wissen es besser sie wissen es besser und das regt mich dann auch auf. Also das sind dann daran, ja, das finde ich, find ich einfach nicht richtig. Das, so kann man mit den Leuten, glaube ich, nicht umgehen. Wir haben jetzt äh, eine Frage im Livestream bekommen. Also das heißt, äh, es kommentieren natürlich äh, rege Leute. Es sind auch viele Grüße dabei und äh, auch äh, einige freuen sich, äh, dass wir sowas überhaupt machen. Ja, also dass wir quasi Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung äh, auch jetzt schon im Wahlkampf leben. Das haben wir nicht nur mit den Zukunftswerkstätten gemacht, sondern jetzt stellst du dich auch einfach den Fragen im Livestream. Das, äh, da sind wir ja bisher die einzige Kampagne, du der einzige Kandidat, der sowas macht. Ähm, eine Frage ist jetzt aufgekommen. Hast du vor oder besser noch wirst du äh, weiterhin diesen engen Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern äh, aufrechterhalten, wenn du Oberbürgermeister bist und ähm, hast du vor, weiter so ansprechbar zu bleiben, wie du es jetzt bist, also dich auch offen im Stadtbild zu bewegen und äh, eben auch ansprechbar mit Fahrrad oder zu Fuß zu sein? Ja, unbedingt. Das habe ich als Landtagsabgeordneter vorher zugesagt und auch so mich dran gehalten. Äh, und das werde ich als Oberbürgermeister ganz sicher genauso tun. Äh, nicht, weil ich mich dazu irgendwie gezwungen sehe, sondern weil ich es für absolut richtig und notwendig und für hilfreich halte. Weil anders erfährt man ja nicht, wo der Schuh drückt, wo es Probleme im Alltagsleben der Leute gibt. Ich habe bei diesen Wohnzimmergesprächen so viele Dinge nochmal erfahren, die uns so gar nicht bewusst waren aus dem Alltagsleben. Das sind zum Teil Dinge, die klingen banal, ne? aber bestimmte Anschlusszeiten von Straßenbahnen, die noch nicht so richtig gut funktionieren, wo man relativ einfach auch was machen kann ähm, oder in Markendorf gestern. Die Liste der Dinge, die da zu lösen sind, ist ziemlich lang und manche davon kosten auch gar kein Geld. Es geht eher um Verwaltungsakte, einfach um Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Zum Beispiel, dass in das Einzelhandels- und Zentrumkonzept der Standort Markendorf für eine, eine Kaufhalle äh, reingeschrieben werden muss, ähm, damit man den Standort auch bewerben kann und für Penny einen Ersatz gefunden wird. Das kostet erstmal kein Geld. Ne? Da muss man einfach muss die Möglichkeit schaffen für einen möglichen ähm, Markt, dass er sich ansiedeln kann. Äh, solche Dinge ähm, kannten wir in Teilen, aber ich lerne auch vieles, äh, was völlig Neues und ich glaube, dass das so immens wichtig ist für politische Arbeit, dass man nah dran bleibt an den Problemen der Menschen und diese löst. Äh, darum geht es letztlich in der politischen Arbeit. Und ich werde weiterhin so oft es geht mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren oder zu Fuß und ich werde auch weiterhin oft Straßenbahn fahren. Und ähm, ich habe jetzt kein direktes Vorbild, aber ich finde, es gibt Menschen, die haben vorbildliche Dinge getan. Fritz Krause zum Beispiel ist ja bekanntermaßen, als er OB von Frankfurt war, immer ähm, zu seiner Arbeit gelaufen oder sehr oft äh, und hat dann gleich geguckt auf den Wegen, hat immer mal unterschiedliche Wege genommen, wenn da irgendwie Dreckecken waren oder irgendwas ihm aufgefallen ist oder Leute ihm angesprochen haben und ihm Sachen mitgegeben haben. Und dann wurden diese Sachen gleich ausgewertet. Kam er ins Rathaus und das Erste, was passiert ist, ist, das, was die Bürger ihm mitgegeben haben, wurde ausgewertet und geguckt, wie man diese Dinge lösen kann. Und genau das gehört sich, glaube ich, für ein OB und äh, genau diese Dinge äh, will, ich, will ich in Frankfurt auch wieder einführen. Ähm, auch solche Livestreams machen als Oberbürgermeister, weiterhin meinen mein Facebook-Account zu so pflegen und Einblick geben in das, was ich tue, die Vlogs machen, ähm, ja, Sprechstunden in den Stadtteilen, auch so eine Livestream-Sprechstunden als Oberbürgermeister. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die man gut und simpel machen kann und ähm, ja, das, dafür stehe ich auch weiterhin, ganz klar. Eine andere Frage, die jetzt auch direkt äh, vor äh, wenigen Sekunden im Livestream gestellt wurde, ähm, zielt darauf ab, äh, wie und ob du es für möglich hältst oder vorhast, äh, mit Bezug auf das Wahlprogramm quasi ähm, neue Arbeitsplätze hier in Frankfurt zu schaffen. Mhm. Äh, auch äh, mit dem Hinweis darauf, äh, dass es ja nach wie vor Geflüchtete in unserer Stadt gibt und äh, auch das quasi Menschen sind, die wir einen, denen wir eine Perspektive in Frankfurt geben können. Mhm. Ja, <clears throat> also ein Oberbürgermeister entscheidet natürlich nicht darüber, welche Firma sich in Frankfurt ansiedelt. Äh, und manche suggerieren das, äh, dass man das könnte, das ist nicht der Fall. Aber wir müssen natürlich die Bedingungen so attraktiv wie möglich machen. Aus meiner Sicht gibt es drei Bausteine für die Wirtschaftsförderung. Der erste Baustein ist die Pflege von den Unternehmen, die hier sind. Und dazu gehört, die Probleme, die die Unternehmen hier haben, aufzugreifen. Da höre ich ganz oft, Breitbandversorgung ist ein Thema, da müssen wir dringend vorankommen, weil Unternehmen sind heutzutage angewiesen auf schnelle, funktionierende Internetverbindungen, um mit Kunden in Kontakt zu sein, um Projekte hin und her zu schicken. Das ist ein äh, ganz wichtiger Punkt. Äh, natürlich geht es auch um Kosten, die möglichst gering sein sollten an einem Standort, damit es attraktiver ist für Unternehmen, sowohl also bei der Steuer, da haben wir über die Werbesteuer haben wir gerade gesprochen und die Bedingungen, die es gibt, was man tun kann und was man eben nicht tun kann. Äh, und dann geht es vor allem darum, Probleme im Alltag aus dem Weg zu räumen. Es gab zum Beispiel ja dieses Unternehmen, das in Frankfurt sich erweitern wollte, äh, hat eine lange Tradition in Frankfurt und die sind dann nach äh, Merose gegangen, weil es in Frankfurt nicht funktioniert hat, weil es einfach ähm, in der Zusammenarbeit mit verschiedensten Akteuren in der Stadt hat das nicht hingehauen und jetzt sind die abgewandert. So, das können, kann sich Frankfurt einfach nicht leisten. Äh, und ich glaube, da geht es dann sehr stark auch darum zu gucken, wie machen wir das Leben für die Unternehmer hier ähm, möglichst so leicht und schaffen Probleme aus dem Weg, dass es ähm, gelingt, dass sie ja, hier weiterhin ihre Arbeitsplatz aufrechterhalten und neue schaffen. Im Handwerk haben wir ein großes Nachfolgeproblem. Viele Handwerksunternehmen, denen geht es sehr, sehr gut in Frankfurt. Aber äh, die kommen in ein Alter, wo sie sich überlegen, sie müssen langsam vielleicht auch mal in Rente gehen und brauchen Nachfolger für ihr Unternehmen. Da hängen auch Arbeitsplätze dran, ob sie diesen Nachfolger finden. Die Handwerkskammer und die IHK kümmern sich darum. Ich glaube, als Stadt können wir da auch noch eine Menge machen. Zweiter Baustein sind Ansiedlungen. Ein hartes Geschäft, aber man hat jetzt auch gesehen, beim Investor Center aus Brandenburg, ein paar Ansiedlungen funktionieren jetzt gerade. Das sind dann eben mal 50 Arbeitsplätze, mal 100, aber die sind ja auch wichtig für Frankfurt-Oder. Und ähm, genau da müssen wir weitermachen, dass wir offensiv für den Standort werben, das Investor Center auch weiterhin so ausstatten, dass sie diese Arbeit tun können. Weil klar ist es so, wir stehen im Wettbewerb mit allen Standorten in ganz Deutschland. Äh, und es ist oft so, dass wir, ich bin im Aufsichtsrat vom Investor Center, dass wir dann auch bei Unternehmen in die letzten drei kommen, also die letzten Städte, die in der Auswahl sind, und manchmal verlieren wir und manchmal gewinnen wir. Und von 100 angesprochenen Unternehmen sind es dann zwei, die kommen. Aber wir müssen diese 100 ansprechen, um dann eben diese zwei zu bekommen, weil das alles Arbeitsplätze sind, die wir in Frankfurt natürlich brauchen, solange sie auch gute Arbeitsplätze sind. Ich glaube nicht, dass wir noch mehr Callcenter-Arbeitsplätze brauchen, sondern wir brauchen gut bezahlte Arbeit, von der die Menschen auch leben können. Dritter Baustein, Gründungsförderung. Da ist ja gerade beim Coworking Space in der Kamarkstraße hat sich was getan. Äh, mit den Leuten war ich auch, bevor sie sich hier für Frankfurt entschieden haben, im Gespräch, weil sie mit verschiedenen Akteuren gesprochen haben und abgeklopft haben, wie sind denn die Bedingungen. Und ich glaube, dass wir, ich habe das in einer der Mods-Fragen auch geschrieben, ich glaube nicht, dass wir uns vormachen sollten, dass wir als Gründungsstandort insgesamt in Konkurrenz zu Berlin, zu Potsdam treten können. Das werden wir so schnell nicht aufholen. Aber wir haben die Viadrina, wir haben das IAP und die Viadrina gründet in Kürze eine neue Fakultät für Digitalisierung. Und Digitalisierung ist so ein Feld, was gerade so auch boomt und sich neu entwickelt, Digitalisierung der Wirtschaft, der Gesellschaft, der Arbeitswelt, da finden große Umbruchsprozesse statt. Und in, dem, in diesen Prozessen ist Deutschland mit der Forschung und auch in der Praxis sehr hinterher. Und genau an der Viadrina und dem IAP haben wir hier in Frankfurt zwei Schnittstellen, wo wir genau dieses Potenzial nutzen können. Wir haben die Wissenschaftler dann dafür und wir haben die Praktiker, die ganz konkret auch Technologie entwickeln, äh, die Digitalisierung voranbringen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns bei den, beim Gründungsstandort Frankfurt oder auf dieses Feld fokussieren und sagen, wir äh, versuchen, der Gründungsstandort für die Unternehmer im Bereich von Digitalisierung besonders zu sein, so ein Spezialgebiet auch zu finden, ähm, ein Alleinstellungsmerkmal, dass das viel Potenzial hat, was nicht heißt, dass andere Gründungen hier nicht stattfinden sollen. Aber wir brauchen immer so ein, ich glaube, wir brauchen ein Alleinstellungsmerkmal, um äh, uns abzuheben von anderen Standorten, um ähm, ja, da konkurrenzfähig zu sein. Und für die anderen Gründungen gibt es unter anderem noch das BIC. Ich hoffe, dass die Founders Factory einen guten Weg aufnimmt. Äh, und äh, dann haben wir, glaube ich, insgesamt bessere Rahmenbedingungen für Gründungen in Frankfurt. Ich könnte noch viel dazu sagen, aber vielleicht erstmal so. In einem Kommentar kam der äh, Wunsch zum Ausdruck, äh, dass die Stadt auch endlich wieder lebt. Äh, daraus vielleicht die Frage abgeleitet, ähm, was hast du denn vor, um äh, beispielsweise die Innenstadt äh, wieder mehr zu beleben? Hm. Ja, das ist ähm, ein Thema, da müssen, müssen sich, glaube ich, alle Seiten auch ehrlich selbst betrachten. Ne? Ähm, ich erlebe das ganz oft in Diskussionen, dass dann Leute sagen, wir wollen mehr leben in der Innenstadt, aber bitte nur bis 18 Uhr. Danach soll es dann ruhig sein. Und da müssen, glaube ich, beide Seiten aufeinander zugehen. Es wird nicht äh, funktionieren, wenn ähm, wie jetzt als Frankfurter so ein bisschen an unseren Bedürfnissen, wie wir sie momentan haben, äh, da nur kleben bleiben. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir zum Beispiel als Studierendenstandort attraktiver werden wollen, dann braucht es natürlich studentischen Wohnraum in der Innenstadt. Die Studenten wollen möglichst einen nahen Weg haben zur Universität, gute Erreichbarkeit und für die Belebung der Innenstadt ist es ja auch notwendig, dass ähm, Studierende dann auch abends in Cafés sind, in Restaurants sind, unterwegs sind halt. Und dass auch Veranstaltungen stattfinden. Dafür muss man ihnen Freiräume geben und man muss ihnen auch die Möglichkeit geben. Und wer eine belebte Innenstadt möchte, der muss dann eben auch damit leben, dass es nicht ab 18 Uhr dann ruhig ist, sondern möglicherweise auch mal an einigen Tagen, nicht an allen Tagen, aber bis 22 Uhr geht. Ne? Ähm, und da müssen sich beide Seiten aufeinander einstellen. Zur Fairness dazu gehört aber, glaube ich, auch zu sagen, dass die Studierendenschaft, ich habe das bei der AStA-Diskussion ja auch gesagt, dass wir da auch noch ein bisschen was dafür tun können, dass es für sie attraktiver ist, hier in Frankfurt zu leben. Ähm, der Wohnraum ist ein Baustein. Äh, ich glaube auch, dass wir zum Beispiel für das Semesterticket als Stadt möglicherweise einen Zuschuss geben könnten, aber nur für diejenigen, die den Hauptwohnsitz in Frankfurt-Oder haben, um das zu befördern, hier den Hauptwohnsitz in Frankfurt zu nehmen und nicht in Berlin. Die können dann gerne mit den RE1 nach Berlin auch zum Feiern fahren und ne, Berlin ist ja immer sehenswert, aber möglichst hier den Hauptwohnsitz zu haben. Ähm, auf der anderen Seite erwarte ich aber auch von Studierenden, dass sie sich ein bisschen auf die Stadt einlassen. Sie haben ja auch ein Interesse daran, dass Frankfurt lebendiger wird äh, und als Studienstandort attraktiver wird. Und das befruchtet sich ja gegenseitig. Von einer attraktiveren Stadt hat, profitiert die Uni, profitieren die Studierenden und am Ende auch die ganze Stadt. Und ähm, das ist der eine Baustein mit studentischem Leben. Der zweite ist durch die Slubitzer Straße. Ich glaube wirklich, dass mit der Slubitzer Straße und der Bebauung dort wir dieses sogenannte Knochenprinzip in der Innenstadt endlich umsetzen. Momentan ist es doch so, man hat kaum einen Grund, von Olatum-Lené-Passagen auf die andere Seite der karl zu gehen. Also einfach mal durchzuflanieren. Wer flaniert denn in der karl Das machen die wenigsten. Um eine Flaniermeile daraus zu machen, brauchen wir auf der einen Seite einen Anker, Slüitzer Straße, auf der anderen Seite äh, Lené-Passagen oder Turm, damit dazwischen die Karmarkstraße eben sich zur Flaniermeile entwickelt. Und ich glaube, dann kann auch die große Scharnstraße nach der Bebauung der Sublitzer Straße, wird die auch eine ganz neue Bedeutung haben. Zum Beispiel als Verweilstraße, als die Straße, wo man sich eben ins Café setzt, wo man Kunst und Kultur genießt, so wie es jetzt ja schon viele Ansätze gibt, wo studentisches Leben stattfindet. Sodass wir auf der einen Seite eine Flaniermeile haben, äh, mit den Ankern, den passagen oder Tumitzer Straße ähm, und dann wiederum die große Scharenstraße als die Straße, wo man, ja, wo man eben auch Aufenthaltsqualität hat. Ich glaube, dass das die Perspektive für die Innenstadt ist. Und dann gehören solche Dinge wie altes Kino selbstverständlich auch dazu, ähm, dass es einfach auch schön ist, durch die Innenstadt zu laufen. Das wird ein langer, langer Prozess, aber es hilft nichts, äh, weiter nur darüber zu reden. Wir müssen endlich machen. Äh, wir müssen das umsetzen und ähm, ja, ich hoffe, dass wir das schnellstmöglich auf den Weg bringen können. eine ähm, recht konkrete Frage, die auch äh, gerade im Livestream äh, in, der Kommentarspalte gestellt wurde. Ähm, wie stehst du zum Bootstourismus auf der Oder, aber auch äh, zur Sicherung der Wassergrenzen? Also, wenn, also ich halte insgesamt erstmal viel davon, wenn wir die Stadt stärker auf die Oder ausrichten. Wir sind eine Stadt, die das Glück hat, so einen Fluss zu haben und die meisten Städte mit dem Fluss, da findet das, das Leben am Fluss statt. Bei uns in Frankfurt ist das so noch nicht. Insofern ist alles, was dazu beiträgt, nicht alles, aber vieles, was dazu beiträgt, die Oderpromenade zu beleben und die Oder zu beleben, ist erst einmal gut. Und ähm, ich finde auch den, zum Beispiel so eine Schifffahrten wie Isefir und so, das finde ich, äh, sind gute Sachen. Äh, ich finde auch den Bootstourismus ähm, gut und unterstützenswert. Ähm, und da auch die Zusammenarbeit mit Stubitze, die haben ja da auch ihre Vorstellungen und das muss natürlich im Einvernehmen passieren. Äh, ich weiß, dass es einen Konflikt gibt, äh, auf dem Feld bin ich aber kein Experte, will ich auch einräumen, ähm, was die Geschwindigkeiten auf der Oder angeht und den Schadstoffausstoß von bestimmten Booten. Ähm, da bin ich aber wie gesagt kein Experte, da muss man gucken, wie sich die Regeln gestalten, aber insgesamt profitieren wir in Frankfurt, glaube ich, schon davon, wenn das auch ein Ort ist, wo Leute mit ihrem Schiff anlegen, ähm, wo Frankfurter ähm, dann auch, also wo die Leute Frankfurt besuchen äh, und wo auch der, der Schiffs- und Bootstourismus gedeiht. Ähm, ja, ich glaube, dass das Teil von Tourismusvermarktung insgesamt für Frankfurt sein muss. Neben dem Kulturtourismus und dem historischen Tourismus äh, ist das eben auch ein Baustein. Das mit dem Schutz der Wassergrenzen, vielleicht kann derjenige nochmal konkreter sagen, was er damit meint dass, äh, so, wenn derjenige gerade zuhört, hoffentlich einfach in den Kommentaren auch mal konkretisieren, was mit dem Schutz der Wassergrenzen gemeint ist. Das äh, weiß ich jetzt ad hoc nicht. Viele äh, Kommentare, nicht Fragen, aber doch Anmerkungen und Anregungen äh, zielen darauf ab, äh, dass quasi auch äh, in Frankfurt jetzt schon ein Prozess beginnt, wo es auch mit den Mieten äh, bergauf geht und teilweise auch schwierig ist, einfach äh, eine Wohnung äh, zu finden. Ja. Ähm, was hast du äh, als Ideen auf Lager quasi, wenn du UB wärst, was könntest du da tun, äh, dass sich die Wohnraumsituation in Frankfurt verbessert? Mhm. Auch eine sehr komplexe Frage. Ich versuche, ich merke, dass es schwierig die Themen kurz zu beantworten, aber ich versuche, dass es ähm, so gut es geht. Ähm, also Erstmal zu der Entwicklung in Frankfurt. Es ist zum einen erfreulich, aber zum anderen auch problematisch, wie sich die Innenstadt und der Stadtteil West entwickeln. Weil in beiden Stadtteilen, das sind die Stadtteile, wo wir Zuzug haben, in allen anderen haben wir Wegzug. Und in, im Zentrum und in West entwickelt sich der Wohnraum so, dass wir perspektivisch dort schon eine Wohnungsknappheit haben werden. Es gibt Wohnungsunternehmen, äh, die dort auf die 2-3% Marke, sogar niedriger, hinauslaufen in den nächsten Jahren, was leerstehenden Wohnraum angeht. Das heißt, wir haben also ähm, Stadtteile, wo dann automatisch natürlich auch die Preisspirale nach oben gehen wird. Und die Gefahr besteht darin, dass es exklusive Stadtteile gibt, wo das Wohnen teuer ist und es sich nicht jeder leisten kann und dann dementsprechend dieses Klientel dorthin zieht. Und andere Stadtteile, äh, die weniger exklusiv sind, wo das Wohnen billiger ist und sich dann die Menschen dort äh, eben sammeln. Und das kann es nicht sein. Wir brauchen in den Stadtteilen eine soziale, eine kulturelle Mischung ähm, und es dafür keine, keine Explosivstadtteile geben. Diese Entwicklung müssen wir ganz unbedingt vorbeugen. Ein Baustein dafür ist, dafür zu sorgen, dass wir die Stadt- und Ortsteile nicht vernachlässigen. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr doll den Fokus auf die Innenstadt gelegt. Das ist auch nicht falsch, weil eine Stadt lebt auch aus der Innenstadt heraus und wer nach Frankfurt kommt, der sieht zuerst die Innenstadt, also muss man da was machen. Aber ich glaube nicht um den Preis, dass man die Stadt- und Ortsteile vernachlässigt. Und wenn wir Zuzug generieren wollen nach Frankfurt, müssen wir ja auch äh, deutlich sagen, die können nicht alle in der Innenstadt oder in West leben, sondern dafür müssen wir die Stadtteile Süd, Neubessinchen und Nord auch attraktiv halten. Und die Schlüssel dafür sind, glaube ich, dass wir mit den Wohnungsgesellschaften gemeinsam äh, einen runden Tisch bilden und eine Wohnraumstrategie entwickeln, eine gesamtstädtische Wohnraumstrategie, die alle Stadtteile erfasst, die dafür sorgt, dass in jedem Stadtteil ausreichend bezahlbarer Wohnraum äh, zur Verfügung steht und nicht diese Exklusivität entsteht, wir eine Aufwertung in allen Stadtteilen machen, nicht nur in einem Stadtteil, sodass wir auch dafür sorgen, dass nicht in einigen Stadtteilen sich diese unsanierten Platten sammeln und quasi Menschen mit geringem Einkommen dann in unsanierten Platten sich vorfinden, dort aber extrem hohe Betriebskosten haben, weil da die Dämmung nicht, nicht da ist, die heutzutage aktuell notwendig wäre äh, und dann die Kosten eben dort ausufern. Das ist ja auch keine, keine Lösung. Äh, und mit dieser gesamtstädtischen Wohnungsstrategie, wir, glaube ich, vor allen Dingen auch die kommunalen Unternehmen die Genossenschaften stärken müssen, aber ja, der private Sektor gehört auch dazu, damit wir auch für genau diesen Bedarf Wohnraum schaffen. Aber für mich ist die Reihenfolge eben, dass wir ein starkes kommunales Unternehmen brauchen, das hat eine soziale Verpflichtung und dieser muss es vor allen Dingen nachkommen, deswegen muss das kommunale Unternehmen gut aufgestellt sein. Die Genossenschaften haben eine soziale Verpflichtung, die müssen ebenso auch gut aufgestellt sein und die, der private Markt ist dafür da, den Bedarf über diesen hinaus vor allen Dingen zu denken. Und dafür sollen sie auch die Möglichkeiten haben, weil wir haben den Bedarf auch in höherpreisigen Wohnsegmenten, ähm, aber eben genau in dieser Reihenfolge. Denn der Großteil der Menschen lebt Miethäusern äh, und braucht bezahlbaren Wohnraum. Das ist äh, eines der ersten Dinge, die wir angehen müssen. Alle Unternehmer einen Tisch holen und einen runden Tisch für eine Wohnungsstrategie in Frankfurt-Oder ähm, aufbauen. Ich äh zitiere jetzt einfach mal eine Frage ähm, aus der Kommentarspalte des Livestreams direkt. Eine nette Frage? Ja. Ah, okay. <laughs> du hast gerade einiges zur Belebung der Innenstadt gesagt. Schließt das den Ziegenwerder mit ein? Selbstverständlich. Ziegenwerder, eins meiner Lieblingsthemen. Ähm, ich war heute erst wieder dort. Ja, Ziegenwerder schließt das mit ein, unbedingt. Ich kann ja auch ein bisschen konkreter etwas dazu sagen, was ich mir beim Ziegenwerder vorstelle. Also, für mich ist das Ziegenwerder, ich, ich wurde auch oft gefragt jetzt im Wahlkampf, was ist dein Lieblingsort in Frankfurt? Und das Ziegenwerder ist definitiv einer der Lieblingsorte von mir. Und ich denke immer so zurück an, an die Zeiten, wo dort Leben stattgefunden hat, beim Europagarten, beim Streetfood Festival, das kleine Kino dort war. Und ich glaube, man muss ehrlich sein und sagen, wir können als Stadt das Ziegenwerder nicht alleine wiederbeleben. Bei den Mitteln, die wir haben, die sowieso ja sehr knapp sind und an allen Ecken und Enden zu gering sind, werden wir jetzt nicht massiv in Ziegenwerder investieren können. Ich glaube, es muss eine Kooperation zwischen Stadt und Bürgerschaft geben. So ein bisschen ähnlich wie beim Linné-Park. Es muss von unten wachsen. Es hilft nicht, wenn die Stadt sagt, wir wollen dort das und das und jetzt macht mal, äh, sondern äh, das muss eben auch wachsen von der, aus der Gesellschaft heraus. Und da muss die Stadt aber da sein und dieses Engagement unbedingt unterstützen. Ich stelle mir zum Beispiel vor, es sind nur Beispiele, so muss es am Ende nicht sein, aber äh, meine Vision vom Ziegenwerder ist ja zum Beispiel, dass wir ähm, das kleine Kino verstetigen. Möglicherweise gibt es auch ständische Initiativen, die dort gerne auch ähm, Filme zeigen würden in Ergänzung zum kleinen Kino. Vielleicht kann man für das kleine Kino noch bessere Bedingungen schaffen, damit sie das öfter tun können, weil diese Leinwand vor dieser Oder, die da lang fließt, äh, ich meine, viele Frankfurter haben das schon erlebt, das ist einfach traumhaft, das ist wunderschön. Ähm, ich finde, das ist für dieses Areal von Siebenwerder wichtig. Ich finde den Inselbiergarten, ich, es ist extrem schade, ähm, dass der Gastronom dort aufgeben musste, vor allen Dingen wegen dem Vandalismus, der dort stattfindet. Dazu sage ich gleich noch was, aber ich glaube, die Perspektive von dem mittleren Areal ist weiterhin so dass wie eben dieser Inselbiergarten. Es ist Gastronomie, es ist möglicherweise auch Veranstaltungsleben, genau dort. Nicht jeden Tag, möglicherweise nicht jede Woche, aber schon regelmäßig auch Veranstaltungen. Weil ich mir, wenn man dann den Spielplatz in Ordnung bringt, dann können Eltern über das Werder flanieren, sich dort hinsetzen, einen Kaffee trinken, während die Kinder auf dem Spielplatz sind und man den Blick auch direkt rüber hat. Da müssen sich Eltern nicht mal große Sorgen machen, haben ihre Kinder immer im Blick. Und dieser Spielplatz hat ja auch tolles Potenzial, ist momentan bloß fast, äh, nicht nur fast, ist gefährlich, einige Teile des Spielplatzes zu benutzen. Das darf natürlich nicht sein. Und dann gibt es im hinteren Bereich vom Ziegenwerder, also von mir aus jetzt gesehen, aber wenn man von der anderen Seite raufkommt, gibt es diese große grüne Freifläche. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man die dem Sportverein zur Verfügung stellt und sagt, die ganzen ähm, neuen Trendsportarten, Frisbee zum Beispiel und so, ähm, möglicherweise früher hat, auch, hat Football dort auch äh, trainiert eine Zeit lang. Also dass dort vor allen Dingen so Sportarten, die nicht so sehr in Hallen passen oder auf die klassischen Sportfelder, ähm, dass die die Möglichkeit bekommen, das dort ähm, auszuüben, ihren Sport. Und ich glaube, wenn man dann für jedes Areal auch Vereine und Partner findet in der Bürgerschaft, dann hat man auch Partner, die sich darum kümmern, dass es dort in Ordnung bleibt. Die Stadt alleine kann es nicht leisten, die Vereine alleine können es nicht leisten. Aber gemeinsam kann es dann klappen. Davon bin ich schon überzeugt. Dann kann der Beitrag der Stadt zum Beispiel sein, die eine oder andere Finanzspritze, ähm, gute behördliche Bedingungen sozusagen und vielleicht auch ein Sicherheitsdienst, um dafür zu sorgen, dass der Vandalismus eben, äh, da nicht so Einzug hält, wie es bisher der Fall war. Sodass jeder seinen Beitrag leistet und es dann gemeinsam ähm, etwas, etwas Gutes daraus werden kann. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Stadt es alleine kann, die Bevölkerung kann es auch nicht alleine, sondern gemeinsam muss es passieren. Und der Linné-Park hat auch gezeigt, was, was geschaffen werden kann, wenn Bürgerinnen und Bürger sich engagieren, und mit Herzblut rangehen. Da gibt es ja auch einige Probleme in der Zusammenarbeit, ähm, ähm, weil manche Prozesse doch ziemlich lange dauern, zum Beispiel diese zwei Parkbänke, vom, die gesponsert wurden von den Rotariern, äh, die sind nach wie vor nicht angebracht, äh, weil es eben an irgendwelchen Verwaltungsakten äh, hapert. Das ist natürlich ähm, so etwas, sorgt dafür, dass ehrenamtliches Engagement ja, zurückgestoßen wird ähm, und dass Leute enttäuscht sind. Und das können wir uns nicht erlauben als Stadt, da muss Verwaltung Partner sein. Aber ich sehe auch ganz viele Menschen in der Verwaltung, die Partner sein wollen. Soweit vielleicht so ein paar Ideen zum Ziegenwerder, aber da gibt es ganz viele, hat sich auch gerade so eine Initiative gebildet, die da auch Ideen entwickeln. Ähm, ich glaube, es ist ganz einfach, sich mit dem zusammenzusetzen und ich in diesem Wahlkampf erlebe ich so viele Menschen, die mittun wollen, die vor Ideen gerade geradezu sprudeln, die auch nicht erwarten, dass andere etwas für sie tun, sondern selber auch dann anpacken wollen. Sie brauchen bloß die Partner an der Verwaltungsspitze. Und ich glaube, ich kann und ich werde dieser Partner sein. Eine ähm, Frage nun äh, zum einem Themenfeld, auch gerade aus der Kommentarspalte, ähm, was wir bisher hier noch nicht behandelt haben, in diesem Livestream nicht. Äh, das ist das Thema Sport. Also was hast du ähm, vor, Frankfurt oder als ähm, Sportstadt äh, wieder zu stärken und zu fördern? Ähm, die Bedingungen für Sport attraktiver zu machen äh, oder die bestehenden zu fördern. Mhm. Es gibt ja bei den Kandidaten auch welche, die ein Thema höher gewichten als das andere und sagen, ja, eine Kultur muss gestrichen werden, dafür mehr in Sport oder Sport ist nicht so wichtig, dafür mehr in die Kultur. Ich halte davon nicht viel. Ich glaube nicht, dass wir in irgendeinem Bereich zu viel haben. Wir haben weder zu viel Kultur noch haben wir zu viel Sport. An dem Punkt sind wir noch lange nicht angelangt. Und für eine Stadt, die nach meiner Vision Hauptstadt von Ostbrandenburg sein soll, die Zuzug generieren soll aus dem Speckgürtel, ähm, um Leute für Frankfurt-Oder zu gewinnen, aus dem Umland, ähm, um Leute für Frankfurt zu gewinnen, da ist es keine hilfreiche Strategie, die Strukturen, die wir haben, die attraktiv sind, auch noch abzubauen. Und im Sport äh, glaube ich, dass es ganz oft darum geht, einfach Partner zu sein für die Vereine, ähm, es geht bei den Sportvereinen ganz stark um Verbindlichkeit bei der Mittelauszahlung. Wir haben ja ganz aktuell wieder das Problem, Haushalt nicht genehmigt, Jahresabschluss 2010 nicht beigebracht, deswegen das Land Veto eingelegt zum Haushalt, äh, freiwillige Leistungen können nicht ausgezahlt werden an die Sportvereine. Dann haben wir da versucht, einen Kompromiss zu finden, aber es ist nicht ansatzweise das ganze Geld, was den Vereinen zusteht, was da ausgezahlt wird, und das sind Ehrenamtler, äh, die sich jedes Jahr neu fragen müssen, kriegen sie denn das Geld, was ihnen zusteht? Und da geht es ja nicht um die Bezahlung von Gehältern oder so etwas, nicht vordergründig, sondern es geht einfach um auch Kosten, die entstehen für die Anmietung von Räumen. Es geht äh, um Kosten, die entstehen, um für so ein Vereinsleben aufrechtzuerhalten. Es geht um Zuschüsse, die dringend notwendig sind für das Überleben. Das, da muss mehr Verbindlichkeit und Verlässlichkeit reinkommen bekommen, dass die Vereine nicht jedes Jahr zittern. Ich glaube, das wäre fast schon die größte Unterstützung, die die Vereine überhaupt bekommen können, dass endlich mal Verlässlichkeit bei den Finanzen herrscht. Und ähm, das Zweite, was äh, passieren muss, ist, sind die Sport- und ähm, Sportstätten in Frankfurt. Oder wir haben einen Reparaturstau von 22 Millionen ungefähr äh, bei den Sportstätten. Äh, das ist das, was investiert werden müsste, um die halbwegs in Ordnung zu bringen. Und nun wissen wir, wie es um den Haushalt bestellt ist. Und meine Philosophie ist ja, dass wir aufhören, dieses Stückwerk zu machen und jährliche Haushaltsschwerpunkte setzen und deutlich machen, äh, jede, für jede Jahresscheibe einem Gesamtplan folgend, setzen wir jedes Jahr einen Hauptschwerpunkt, das heißt nicht, dass woanders kein Geld mehr hinfließt, aber schon eine Priorität, wo wir dann sagen, dieses Jahr bringen wir die Schulen in Ordnung, da bringen wir die Kitas in Ordnung, da bringen wir die Straßen in Ordnung, da bringen wir die Sportstätten in Ordnung. Äh, damit man im Komplex investiert werden kann und der Reparaturstau nicht mal mal 200.000 da, mal 500.000 dort, sondern wirklich im Komplex auch mal abgebaut werden kann. Das ist ähm, meine Herangehensweise und äh, für die Sportstätten ist das an ganz vielen Stellen dringend notwendig. Da gibt es welche, die sind nicht mehr benutzbar. Bei Tonhallen ist es dringend notwendig. 22 Millionen sagt eine Menge darüber aus, welchen Stellenwert die Sportinfrastruktur in der Vergangenheit bisher hatte. Und da muss selbstverständlich mehr passieren. Mit den zusätzlichen Geldern, die wir jetzt von Landesseite äh, bekommen werden, da gibt es ja einige Entwicklungen aktuell, äh, glaube ich, wird da auch nochmal Spielraum frei werden. Und äh, dass ich mich für den Sport engagiere, kann man zum Beispiel daran sehen, dass ich äh, mit dazu beigetragen habe, dass diese 4,1 Millionen an die Frankfurter Sportschule gehen als zusätzliche finanzielle Unterstützung des Landes und damit auch Sportstätten ähm, am Olympiastützpunkt bei der Sportschule mit saniert werden können, von denen ja auch Vereine profitieren. Äh, eine weitere Anregung oder Frage ähm Es wurde, ein, äh, es wurde auf ein konkretes Projekt in äh, Holland äh, äh, angespielt, äh, wo verschiedene Generationen in Häusern zusammenleben, also Studierende, alte Menschen mhm. und äh, dann auch gleichzeitig was fürs Gemeinwohl tun, also quasi freiwillig Sozial Sozialstunden machen und ähnliches. Ähm, hast du da auch quasi Vorstellungen in der Richtung quasi? die verschiedenen Generationen, die in dieser Stadt leben, äh, besser miteinander klarkommen zu lassen. Ja. Und das Zusammenleben zu stärken. Ja, äh, spannende Frage, äh, weil es für Frankfurt ein Zukunftsthema ist, wie die Generationen zusammenleben werden. Alle Studien, die sich mit Bevölkerungsentwicklung äh, beschäftigen, sagen übrigens, dass die Bedürfnisse von alten Menschen und von Kindern im Lebensraum Stadt sehr ähnliche sind was Barrieren angeht, was Verweilmöglichkeiten angeht, was Infrastruktur angeht. Es sind ganz ähnliche Herausforderungen, vor denen die im Alltag stehen und die Bedürfnisse sind ähnlich. Und äh, das fand ich eine spannende Erkenntnis, weil genau äh, damit kann man ja eine Steuerungswirkung äh, erzielen. Wir müssen dafür sorgen, dass ältere Menschen in Frankfurt gut leben können, weil wir haben immer mehr Menschen, die älter werden und äh, Zugang und Teilhabemöglichkeiten zum gesellschaftlichen Leben brauchen. Und gleichzeitig wollen wir junge Menschen für Frankfurt gewinnen, wir wollen Familien gewinnen und wir wollen natürlich, dass junge Menschen hier in Frankfurt oder aufwachsen. Und äh, diese Generationen zusammenzuführen und dafür zu sorgen, dass es eben keine Generationenkonflikte gibt, ist natürlich eine Herausforderung. Und die Wohnungswirtschaft plant zum Beispiel ein Projekt, was genau in diese Richtung geht, in der Innenstadt auch, interessanterweise im Areal ähm, bei der Wollenweberstraße. Und da soll ein Wohnprojekt in diese Richtung entstehen, mit einer Pflegestation unten im Haus äh, und dann generationsübergreifende Wohnquartiere. Ich finde das genau richtig ähm, und hier gibt es in meinem Wohnhaus auch, wir haben, also in meinem Wohnhaus wohnen sechs Mietparteien. Wir haben Studierende in dem Haus, wir haben äh, Leute, die normal beschäftigt sind, wir haben eine Rentnerin in dem Haus, wir haben zwei geflüchtete Familien in dem Haus, wir haben mich in dem Haus äh, und das alles funktioniert ganz gut, man hilft sich gegenseitig. Ich, hab, ich erlebe, wie dann die, ähm, Familie von, von den Geflüchteten auch helfen, Einkäufe reintragen äh, und andersherum ihnen geholfen wird bei Sachen, die jetzt bürokratischer Natur sind, wo Sprachhemmnisse noch da sind und so. Ähm, und so stelle ich mir das Miteinander in der Stadt vor, das müssen wir befördern. Und ich glaube, immer da, wo man Begegnungspunkte schafft, da gehen Menschen aufeinander zu, lernen voneinander äh, und dann entstehen genau solche tollen Dinge. Und deswegen sind generationsübergreifende Wohnprojekte aus meiner Sicht die Zukunft. Wir können auch, da muss man auch ähm, ganz realistisch sein, wir können keine ganzen Wohnblöcke barrierefrei äh, umbauen. Äh, aber wir können, und das passiert ja momentan auch, äh, auch im Innenstadtbereich zum Teil, wir können einzelne Wohnungen barrierefrei umbauen, aber die oberen Etagen in den Häusern, die viergeschossig sind, da wird man jetzt keinen Fahrstuhl anbauen in der Regel. Die werden eher von jungen Menschen bezogen, für die es kein großes Problem ist, in die vierte Etage zu laufen, während ältere Menschen eher in den unteren Etagen sind, die dann barrierefrei ausgebaut werden. Und ähm, genau damit kann man ähm, diese Mischungen erzielen und das finde ich äh, absolut richtig und verfolgenswert. Ja. Und dafür brauchen wir eben auch ein starkes kommunales Wohnungsunternehmen. Ne? Das, ähm, deswegen sage ich immer, die WOWI zu stärken, äh, und sie so gut aufzustellen, dass sie in der Lage ist, für den sozialen, barrierearmen, ähm, altersgerechten Wohnraum hier zu sorgen, äh, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Sie ist der Hauptdienstleister in dieser Frage für die Stadt Frankfurt-Oder mit den Genossenschaften und dann eben auch den Privaten zusammen. Ja, wenn man die äh, Kommentare sich anschaut, äh, dann äh, sind es vor allen Dingen auch sehr viele positive äh, Kommentare zum Thema Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung. Ja, das heißt, ähm, dass es sich äh, auch oft öfters eine Plattform einfach gewünscht wird, äh, wo Bürgerinnen und Bürger besser äh, an der Politik in dieser Stadt auch äh, teilhaben und, und mitmachen können. mhm. hast du ja schon verschiedene Formate eingeführt, die Zukunftswerkstätten, jetzt äh, die Livestreams im OB-Wahlkampf. Ähm, im Wahlprogramm hast du auch äh, den äh, Bürgerinnen- und Bürgerhaushalt zu stehen. Ja. Äh, was hast du denn da äh, quasi noch als Mittel vor und äh, wie stellst du dir so einen äh, Bürgerhaushalt vor? Ach, eins meiner Lieblingsthemen, Bürgerhaushalt. Wie lange wir schon darum kämpfen. Da war ich noch nicht mal Stadtverordneter. Ich bin erst in dieser Legislatur Stadtverordneter. Da war ich noch sachkundiger Einwohner und habe über Umwege so einen Antrag eingebracht, der damals abgelehnt wurde. unter anderem haben da Stadtverordnetenkollegen anderer Fraktionen gesagt, äh, wir brauchen uns noch nicht einbilden, dass von den Bürgerinnen und Bürgern da irgendwas Sinnvolles äh, beigetragen wird. Äh, das fand ich so schockierend damals, diese Äußerung. Ähm, und der Antrag hat dann damals keine Mehrheit gefunden. Jetzt in dieser Legislatur haben wir wieder einen Antrag eingebracht, auch gemeinsam mit den Grünen haben wir den eingebracht, ähm, hat wieder keine Mehrheit gefunden. Dann gab es einen Kompromissweg mit der Verwaltung, dass sie versuchen sollten, äh, aus ihrer Sicht ein paar Vorstellungen zu machen, wie sie es sich denn möglicherweise vorstellen können. Das wurde aber auch alles hinausgezögert. Ach, ist, äh, ich finde es, da wird immer so getan, als wenn wir Hexenwerk produzieren wollen in, in Frankfurt oder in diesem Bürgerhaushalt. Aber in Berlin, in Bezirken, ich meine, da ist man vor ganz anderen Herausforderungen äh, da werden Bürgerhaushalte praktiziert. In Potsdam wird ein Bürgerhaushalt äh, praktiziert. Ich könnte nicht erkennen, dass die Berliner Bezirke oder Potsdam irgendwie untergeht. Es gibt so viele Städte, äh, wo das gemacht wird. Und es gibt im Wesentlichen zwei Hauptmodelle für den Bürgerhaushalt. Das eine Modell ist, äh, dass man ein Budget im Haushalt reserviert für Projekte, über die die Bürger entscheiden. Wo über Abstimmungsmechanismen, über Workshop-Runden sich herauskristallisiert, wo sind die Prioritäten der Bevölkerung. Also ich sage mal ein Beispiel, geht das Geld in einen Spielplatz oder in eine Straßensanierung oder in Baumbepflanzung, ne, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ein bestimmtes Budget, über das die Bürger mitentscheiden können, wo die Priorität hingesetzt wird. Und der andere Weg des Bürgerhaushaltes ist, dass ähm, man den Gesamthaushalt transparent macht, also zum Beispiel auch da so einen Werkstattprozess, ähnlich wie unser Zukunftswerkstattprozess macht und den Leuten genau, also den Menschen genau erklärt, wofür wird Geld ausgegeben, wofür nicht, wo wird Geld momentan gekürzt, also wo werden Kürzungen geplant. Und dann werden die Bürger in diesem Werkstattprozess mit einbezogen in die Entscheidung, wo würden sie es denn tun und für richtig halten. Also wo würden sie eher mehr Geld hineingeben und wo weniger. Äh, und welche Kürzungsmaßnahmen schlagen Sie möglicherweise vor und welche würden Sie eher rausstreichen wollen? Und dass man diese, diese Alltagskompetenz der Menschen damit einbezieht, das sind so die zwei Hauptmodelle, äh, ich finde, beide haben was für sich. Es gibt auch Städte, die machen sozusagen beides. Ähm, und äh, also ich glaube, das ist eine meiner, auch mit der ersten Amtshandlung, wir schreiben gerade an einem 100-Tage-Programm. Was sind die äh, ersten Dinge, die wir in den ersten 100 Tagen so anpacken wollen? Bürgerhaushalt auf den Weg bringen, ähm, gehört auf jeden Fall mit dazu. Da muss ein bisschen konzeptionelle Arbeit geleistet werden. Aber dass wir den Startschuss dann setzen für die nächsten Haushaltsdebatten, finde ich total wichtig. Und ansonsten, was so Bürgerbeteiligung angeht, ich glaube, so Planungsprozesse bei Bauprojekten, ähm, ich hoffe, das ist klar, dass wir da natürlich versuchen, die Bürgerinnen einzubeziehen. Ich glaube, es ist auch notwendig, ähm, nicht mehr einfach nur ins Rathaus einzuladen zu einer OB-Sprechstunde, sondern in die Stadtteile zu gehen, weil manche ältere Menschen, für die ist es auch einfach schwierig, aus ihrem Stadtteil oder Ortsteil dann in die Innenstadt ins Rathaus zu fahren äh, und dann wieder zurück. Das ist für manche auch ein riesiger Aufwand, gerade die mit gesundheitlichen Problemen. Und ähm, so eine wechselnde Sprechstunde, wo man als OB durch die Stadtteile und Ortsteile geht und jeweils dort Sprechstunden anbietet mit der Verwaltungsspitze, zusammen, finde ich total sinnvoll und würde ich gerne machen. Also in Eisenhüttenstadt hat äh, die Bürgermeisterin Dagmar Püschel das zum Beispiel praktiziert. Alles keine Wunderwerke. Ja? Es, wird, es, gibt so viele gute Beispiele aus anderen Städten, die man hier einfach auch nur machen muss. Äh, wurde in den vergangenen acht Jahren nicht getan, wurde in den vergangenen, ja, überhaupt wurde noch nie getan. Äh, wird Zeit, dass es passiert. Ja, jetzt äh, läuft der Livestream äh, schon ziemlich genau eine Stunde. Du, Oha. Du hast, die Zeit vergeht wie im Fluge. Allerdings, ah, wahrscheinlich, weil ich zu lange antworte. Verdammt. ich, ich gelobe, ich, ich bemühe mich um Besserung. Äh, du hast es äh, vorhin erwähnt, äh, dein Tag ist mit diesem Livestream noch nicht vorbei. Du hast im Anschluss noch ein Wohnzimmergespräch. Ja. Und insofern vielleicht quasi eine letzte Frage von mir. Ähm, wie sehen für dich äh, die nächsten zwei Wochen aus und was sind da vielleicht so persönliche Highlights? Ach, mein Kalender ist so voll, dass ich den kaum überblicke. Aber die nächsten Wochen sind auf jeden Fall gut gefüllt mit noch sehr vielen Wohnzimmergesprächen, mit ein paar Podiumsdiskussionen, die auch noch stattfinden, wo man sich auch noch ein bisschen ein Bild machen kann von den Kandidaten, äh, mit allen Einschränkungen, die so Podiumsdiskussionen mal auch so mit sich bringen. Ähm, und ich werde in der Stadt weiterhin viel unterwegs sein. Dann gibt es in der nächsten Woche eine Landtagssitzung äh, an der ich selbstverständlich ähm, als Landtagsabgeordneter teilnehmen werde, wie immer, ähm, und dort meine Pflicht in, Potsdam tue, um für Frankfurt äh, wieder zu kämpfen und hoffentlich gute Beschlüsse zu fassen, die unserer Stadt helfen. Äh, eine Stadtverordnetenversammlung tagt demnächst auch, die Ausschüsse tagen. Also es ist eine ganze Menge ähm, und die Tage sind gut gefüllt und ich werde weiterhin, so gut es geht, davon berichten und euch mitnehmen auf dem Weg, in den politischen Alltag, damit ihr weiterhin gut angebunden seid in das, was ich tue, warum ich es tue, wie ich es tue und welche Entscheidungen ich treffe. Und ich versuche weiterhin auch so Formate wie das mit dem Livestream äh, zu machen. Ähm, und ja, ich glaube, dass das eine ganz gute Sache ist, ähm, um mit euch ins Gespräch zu kommen. Es ist doch äh, nicht jedem möglich, dann mal eben am Abend zu irgendwelchen Veranstaltungen zu gehen und so kann man zu Hause seinen Verpflichtungen nachgehen und nebenbei vielleicht ein bisschen Politik miterleben. Ja. Okay, dann würde ich sagen, damit ich nicht zu spät komme zum Wohnzimmergespräch und da die Menschen nicht enttäuscht sind äh, von mir zu spät kommen, sage ich ganz herzliches Dankeschön für die rege Beteiligung und das Zuschauen und sich interessieren für diese OB-Wahl. Ich finde das so wichtig. Bei der letzten OB-Wahl haben gerade mal 39 Prozent mitgewählt. 39 Prozent. Und der OB wurde damals mit knapp über, 3, über 60 Prozent gewählt. Das heißt, knapp über 60 Prozent von 39 Prozent. Das ist zu wenig. Ich hoffe, dass wir bei der nächsten Wahl mehr Wahlbeteiligung hinbekommen, weil es geht ja darum, wer die Geschicke der Stadt für die nächsten Jahre, für die nächsten acht Jahre prägen wird. Also eine ganz wichtige Entscheidung und deswegen finde ich das total toll, dass ihr euch interessiert, dass ihr da äh, euch informiert und mitmachen wollt. Das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich und werbt in euer Umfeld äh, dafür, äh, zu dieser Wahl zu gehen und ähm, sich da einzumischen. Äh, hier geht es wirklich um was, hier geht es darum, wie unsere Stadt für die nächsten Jahre aussieht. Und natürlich hoffe ich, dass ihr euch am Ende für mich entscheidet. Es gibt viele gute Gründe dafür. Äh, aber für heute bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und fürs Mitmachen und sage bis hoffentlich ganz bald. Alles Gute euch.